расул боқ сөз айтып намысыма тиетін шығарды ана жақта жүрген боларсың әреректе қылмындап қылмыңдап неге үндемейсің рас болып тұр ғой деген сияқты былапыт сөздерді жиі айтатын болған әдейі аптаның сол күнін күтіп терезе жанында отыратынмын қазір хабарласады ғой деп бірақ хабарласса мені туыстарымды боқтап шығады мен мұнда сыртта жүріп загске заявка тастаған едім енді соны ана жақта расул толтыру қажет бірақ белгісіз себептермен делоның ішінен расулдың жеке куәлігі жоғалды оны расул менің әкемнен көрді себебі жақын құдамыз түрмеде жасайтын сол арқылы загске отырмас үшін жасады деп айыптады күннен-күнге расулға сезімім өшкендей болып жұмысқа келген жаңағы жігітке ашыла бастадым жұмысқа келмей қалса уайымдайтын болыппын не қылған жүрек екенін білмеймін әлде шайтан түртті ме бар ойым сол жігітте болды отчет кезінде офисте кешке дейін жеке қалып қойдық соны пайдаланып ол мені еркелетіп бетімнен шымшып жақындай түсті мені әңгімеге тартып барынша қашуға тырысып-ақ көрдім бірақ бойымда басқа жан билеп алғандай білмеймін қай басыммен қай мимен ойлағанымды онымен бірге үйіне бардым сол кезде бірге болдық бәрі боларын болып болған соң мен оны сүймейтінімді жай ғана алданыш екенін әлі де расулды сүйетінімді түсіндім өзімнен расулдан қатты ұялып өкіндім солай үйге қайтамын деп кетіп қалдым содан кейін ол жігіт қыр соңымнан қалмады қалай түсіндірсем де алдымнан кесе көлденең тұрып ала берді кейіннен расулдың шығуына үш ай қалғанда одан хат келді неге хабарласпай кеткенін сол хаттан түсіндім жаңағы жігіт сол түнді бәріне жайып достары арқылы расулды естіпті қатты оқып өксіп жылаумен болдым расулдың туыстары менің бетіме түкіріп қарғаумен болды не істерімді білмедім сол түні заттарымды жиып өз ауылыма тарттым үйге келсем ата-анам да шет-жағасын біледі екен мен үшін ұялатындарын айтпай-ақ қарастарынан түсіндім жақтырмаған әке-шешем менің келгенімді елемеді таңды әзер атырып таксиге мініп өз үйімнен біржола кеттім қалаға келіп тағы да кредит алып алматыға бірақ тарттым кімге қайда не үшін келе жатқанымды білмеймін әйтеуір бәрінен алшақ кеттім келді өзімді жек көрдім алматыға келіп нөмерімді ауыстырып жаңа өмір бастағым келді бірақ үлкен мегаполин ойлағандай оңай болмады квартира жалдап алданып қалдым екі айға төлеп жұмысқа шығып айналдырып кетемін ғой деп ойлаған мен вокзалдың алдында тұрған бір әйел адаммен пәтер кілтін алдым барсам ондай пәтер мүлдем жоқ болып шықты заңдасам телефон өшірулі сондай сенгіш ақмақ, аңқау болғанымдай сол түні вокзалда отырдым сумкамды құшақтап сыртынан бақылап жүрген бір жас жігіт жағдайымды сұрады соның өзінде жүретін сосын өзінің жүретін қызының пәтеріне әкелді төрт қыз жалдап тұрады екі қызы ұнатпай қарады екеуі күлімдеп қарсы алып ыстық тамағын беріп солай маған жұмыс іздедік жақтырмаған қыздың біреуінің есімі айда екен танысып араласа жақсы қыз сияқты көрінді алматыға жақында келгенін айтты өзіме жұмыс жасаймын қалаған кезімде шығамын қаламасам демаламын деді үсті мойны алтын тырнақ кірпік бәрін жабыстырып алған қолында қымбат телефон қандай жерде жасайсың бос орын бар ма деп сұрадым ол өзін массажистпін деп бәрін өздері үйретіп сертификат беретінін айтты егер өзіңді көрсетсең тез үйреніп аласың сразу өздеріне жұмысқа алып қалады деді сонымен қуанып мен де бірге баратын болдым ертеңіне ерте тұрып жиналып дайын отырдым бірақ айда асықпай түскі үште оянды асықпай душқа түсіп шайын ішіп бояна бастады маған қарап уайымдама ол жерде барлығы менің танысым қалаған кезде бара саламыз деген соң мен де уайымдамадым массажный салонға кешкі сағат жетіден өте шықтық менде ақша жоқ автобуспен баратын шығармыз десем Қайдағын айтпа таксимен жүремін мен тек құдайға шүкір табысым жетеді деп мақтанды айда айтқан салонға келдік мен ойлаған едім бір медицина айналасындағы емдік шара жасайтын салон шығар деп жоқ ол үлкен үш қабатты коттедж биік двормен қоршалған сыртқы жағында қоңырауы бар түрік сериалдары сияқты ештеңе түсінбей келемін байлар келетін спа салон болды ғой деп ойлап қоямын біз пилинг жасап массаж жасайтын болармыз кірген бойда бізді алты орыс келіншек күтіп алды холдағы диванға жайғасып қазақша сөйлеп ал өзің туралы толық айт деді мен мен диплом барын іс қағаза жүргізе алатынымды тәжірибем барын айтып жатқанда ясно деп әңгімені үзді Жігіттің күйеуің бар ма деп тағы сұрақ қойды жоқ дедім түсінікті мына қызды кешке бірге алып шық деді айдаға қуанып кеттім документтерімді сұрады массаж үйренесің стажировка төленеді әр әрбір выручкаңның елу пайызын ұстап отырамыз он пайызы сенің шотыңа жинала береді кез келген уақытта жұмыстан шығамын десең ақшаң өзіңе қайтарылады қалғаны қырық пайыз біздің еңбегіміз аренда реклама клиент деді келісіп қол қойдым содан кешкі сағат 11 болды барлық қыздар бояна бастады шамамен 9-10 қыз жүр сол жерде ешкімнің бір-бірімен шаруасы жоқ жаңадан келген мені ешкім елей қойған жоқ таң қалдым неге менімен ешкім таныспады деп жаныма келген айда так сені қалай атаймыз диана боласың ба или арайка бұл жерде өз есімдерін атамаймыз өзге қысқа оңай есімдер таңдаймыз деді сол кезден бастап күдік ұялай бастады неге массаж туралы әлі бір ауыз сөз естімедім мені үйрететіндері қайда түнде қайда массаж әлде курс тек түнде жүре ма мен жай, ол салада жасамаған соң білмейтін едім қалай маша жасайтындарыңды қолдарыңда ұп-ұзын тырнақ мені түсін просто уайымдап отырмын дедім ол күліп еш қорықпа иә массаж жасаймыз тек ер адамдарға ғана төсек қатынас деген болмайды интим болмау керек бастық білсе жұмыстан кетесің деді сосын айда барлығын түсіндіріп болып менің ұнатпағанымды көріп киіне бастады клиент ретінде жатқан қызды бөлмеден шығарып менен не болғанын сұрады мен бұндай жұмыс жасай алмайтынымды айттым ол өзінің ауылда анасының қолында кішкентай қызы бар екенін олардың барлық жағдайын жасап отырғанын кредиттерінен құтылып қазір анасына квартира әбергенін айтты сара тыңдашы бұл жерде өзіңе байланысты егер ешкіммен жақын болмай тек жұмысыңды жасасаң қалаған нәрсеңе тез арада қол жеткізесің сені кім таниды бұл үлкен қалада жүресің бе сол бір біреулердің отыз мың тиыны үшін жұмыс жасап басы жасайтын қыз басы жасайтын қыздар бір байдың сүйіктісі немесе көңілесі болып есіпқа шығады ал бізде ешқайда бармайсың бәрі бақылауда төсек қатынасына жол жоқ компаниямен заңды келісімшарт жасайсың мен саған жалынбаймын бұл жерде кім көрінгенді жұмысқа ала бермейді көріп отырсың ғой деп әдемі қыздарды алады сенің келбетің осы жұмысқа сай фигураң да әдемі күніне қырық-елу мың табасың егер жасамаймын десең мен саған дальше көмектесе алмаймын деді күнге елу мың деген сөзді қызыққан мен күніне сонша ақша тауып екі ай ғана жасасам бола ма дедім иә әрине қалаған кезіңде кетесің деді ішімнен ойладым мені енді кім жұмысқа алар дейсің балалық шағымның түрі анау тұрмысқа шығып қарық қылғаным шамалы босқа сенделмей қатябы жағдайым жасап кредитімді төлеп алайын дедім ең бірінші түні мені клиент таңдамады киімдерім жабық әрі қысылып ұялып шет жақта бар-жоғым білінбеді басқа қыздар болса клиентке жақсы көріну үшін барын салып жатты таңертең әр қыз сытырлатып кассадан өз үлестерін санап алды қалай қалайда осылар сияқты үйреніп алуым керек айтадан маған жан-жақты үйретуін сұрадым ол мені салонға апарып шашымды қидыртып боятты одан кейін тырнақ кірпік жалғаттық осы өмірім ұнағандай болды өзімді байдың қызы секілді сезініп бойымды тіктей түстім аяғыма өкшелі туфли үстіме қысқа әдемі қара көйлек алдық осылайша кеште жарқырап қыздардың қатарында тұрдым қыздардың бірең-сараңы мені ұнатпағаны көрініп тұр сол түні мен алты клиент таңдады таңғы сағат сегізге дейін жұмыс жасадым ақша үшін барымды салып ұнатпасам да ұнатқан түр жасап яғни бұл жұмыстың аты боди массаж деп аталады әр клиенттің үстінде отырып расулдың менен көңілі қалған маған жиіркенішті қарағаны көз алдыма келе берді таңертең өзімді лас ең соңғы адам сияқты сезінетінмін алған ақшам маған еш қуаныш бақыт әкелмеді айда өздері отыратын кафеге алып келді мен айдаға екі ай емес одан да ертерек кететінімді айттым ол жуатып бірінші алғашында сондай болатын кейін үйреніп кететінімді айтты солай кешкісін тағы да жалғаса берді үп-үлкен ағайлардың денемді ұстап сипағаны сондай жиіркенішті еді иістері жер жаратын еркектерде жетерлік жиіркеніп лоқсып әрең ісімен аяқтайтынмын шарт бойынша жасадым ешқандай жыныстық қатынасқа жол бермедім солай төрт-бес күн сменнен кейін етеккірім келді етеккір келген кезде сменге шықпауға болатыны қатты қуантты бірақ қаласаң жолдары бар шыға берсең болады саған клиенттер бар мүмкін шығарсың деп администратор қоңырау шалды мен етеккірім келгенде қатты ауыратынымды айтып бір апта шықпай қойдым үйде бос жатқанымда бк арқылы расулдың түрмеден шыққанын білдім сөйлескім келді хабарлассам ба екен деп сарылайымға салындым бір күні бк кірсем онлайн отыр екен мен басқа аккаунт ашқан болатынмын басқа есіммен сол аккаунттан сәлем қалайсың деп жаздым ол оқыды бірақ жауап бермеді мен екенімді білген шығар мені жек көретін шығар әрине қай еркек кешірсін ойнақ жасаған әйелді екеуміздің бақытты кездерімізді есіме алып жастығымды құшақтап жылаумен бір апта өте шықты кейін бұқаға кірсем расул кімсің деп сұрақ қойыпты не білмедім біліп отырсың ғой өзің деп жаза салдым нөмеріңді берші деді қуанып кетіп бұрынғы нөмірімді қосып соған хабарласуын өтіндім екі минут өтпей жатып ол тез хабарласты қолым дірілдеп тілім күрмеліп әрең дегенде жауап бердім қайдасың кездесуіміз керек деді расулдың ашулы даусы мені қорқытты расулға басқа қалаға кеткенімді айтып одан жаңа өмір бастауын мені кешіруін сұрадым оның іші ашу ыза кектен толып қалғандай сені өлтіремін тек алдымнан кезеші өлтіріп тастаймын деп телефонын қоя салды осыдан кейін бізді бәрі біткенін мем енді қабылдады оның суреттерін жазған соңғы хатын жыртып мусорға салдым бітті бәрі бітті енді жыламаймын үзілістен соң жұмысқа шығып сол түні администратор бәрімізді жинап алып қазір қонақ үйге барамыз ол жерде төрт адам болады қалаған қыздарын таңдап алады екі сағатқа олардың көңілін көтересіңдер олар екі есе төлейді беделді адамдар Ақмақтық жасап жүрмеңдер деп қатал ескертті бәріміз сол жерге бардық үйге бірінші рет кіруім ресепшіндегі өзіміз сияқты қыздар бізді жақтырмай қарады өзім үшін қатты ұялдым сөйтіп бізді спа бассейн жаққа ертіп апарып үш ересек адам және бір сары келген бойы ұзын жасы шамамен 34-те ер адам болды солай ішінде ең ірі үлкендеу келген ер адам 5 қызды таңдап алды ішінде мен де бармын солай столға отырдық олар ішімдік кішіп, шылым ба шөп пе бірдеңе шегіп отыр тек жаңағы сарылау келген ер адам телефон қолынан түспеді олардың берген бұйрықтарын орындап шауып жүрді солай бәрі бір Бәр-бір қыздан алып бөлмей кетті мен ішімнен мені жаңағы жастау таңдаса екен деп тілеп отырдым тілегенімдей үлкендері сәкен болатович қайсысын аласың деді маған қарап жүріңіз деді бөлмесіне бардық ол массаж ештеңе сұрамады диванға жайғасып бір құжаттарды қарай бастады мен төсекте отырып жан жағыма қарап оның сөзін күтіп есімің кім деп орысша сұрады неге екенін білмеймін диана деп сенімсіз жауап бердім кідіріп ол күліп шын есіміңді айтшы сара қай жақтансың жауап бермедім ол маған қарап так былай маған массаж керек емес мен саған осы түніне үш есе төлейін менімен бір түн деді бізге олай болмайтынын айтып бастағанымда светамен өзім сөйлесемін деді света деген админнің есімі солай света маған таңға дейін қалуыма рұқсат берді бірақ түнде мені не күтіп тұр деп қатты қорықтым кенеттен сәкен жүр душқа түсейік или қаласаң спаға барайық деді мен душқа түсетінімді айттым бірге душқа түстік мен ойладым менен жиіркеніп тек қажетін ала деп жоқ ол мені жуындырып шашымды сүртіп мені көтеріп душтан шығарды сосын төсекке әкеліп жатқызып аймалай бастады денесі әдемі келбетті еді ішімнен енді бәрі бітіп клиентке ғашық болып қалмайын бұл тек бір түн деумен болдым солай түнді бірге өткіздік ақшасын сразу беріп қойды басында келіскен суммадан да көп берді солай таң атып бірге тамақ алматыға іс-сапармен келгенін айтып бүгін бірге қыдырайық деп ұсынды түнде екеуміз сөйлесіп отырып менің жұмыс жасағым келмейтінін айтып едім сол сөзімді күткендей менімен жүрші маған ұнап қалдың бірақ ашығын айтам менің отбасым бар ажырасу ойымда да жоқ менен ештеңе талап етпейсің балаларымды әкесіз қалдырмаймын әйелімді де жақсы көремін екеуміз бірге көтерілдік менің түгім жоқ кезде мені қолдаған сол әйелім сондықтан егер қаласаң жүр жағдайыңды жасаймын жанымнан жұмыс қарастырамын сені бұл жұмысқа қимаймын деді отбасы бар еркектің көңілдесі болғым келмеді әрине бірақ мұнда қалуға да ынтам болмады солай мен сәкенмен кетемін деп шештім ол маған билет алып Светаға звондады Света мені бермейтінін айтып алдымен қарыздарын өтесін шықпаған күндер үшін жұмысқа елу мыңнан төрт жүз мың теңге төлесін деді еш ойланбай сәкен барып қолына ақшаны ұстатып мені алып кетті өмірімді түзу жолда салу үшін сәкеннен кетемін деп шештім бас қалаға жаңа өмір бастауға келдім жұмыс таппай біраз теңселдім жатақханада тұрып экспо кезінде жолым болып жақсы жерге жұмысқа орналастым ақшамды жиып ауылда ата-анамның алдынан өтіп кешірім сұрадым көп замай жолым болып астанаға тұрмысқа шықтым бұрынғы өмірімнің шет жағасын жолдасым біледі емес енді. маған сенің маған дейінгі өмірің қызық емес менімен адал болсаң болды деген жолдасымды алланың өзі жібергендей қазір үш балам бар аллаға шүкір жақында ғана жаңа жыл қарсаңында расул менің инстаграмыма мені толық кешіргенін айтып отбасы бар екенін кішкентай баласы бар екенін жазғанда қуанып кеттім солай бір-бірімізге бақыт тіледік арқамнан ауыр жүк түскендей өзімді өте бақытты сезініп құдіреті шексіз алланың маған берген өмірімді бір түзу жолға салуға мүмкіндік бергеніне мың бір шүкір сіздерге айтарым құрметті аналар балаларыңызды қыз болсын ұл болсын қараусыз қалдырмаңыздаршы ешкімге сеніп тапсырмаңыздар балаңыздың мінезіне жан айқайына құлақ түре біліңіздер балалық шақтың бақытсыздығы есейгенде көп қателіктерге ұрындырады қорқақтық өзіне сенімсіздік өзін бағаламау жақсы көрмеу ойын ашық айта алмау тағысын тағы сезімдерге әкеп соқтырады сондықтан менің осы жазғаным жас қыздар аналар ой екен деймін деп сөзін аяқтады кейіпкерге шын жүректен бақыт тілеймін соңы